dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Janitor Blitz Okay ya, aku tengok ni aku dah tengok aku record ke tak ni sebab game ni penting ni Game ni panjang Game ni baru keluar so tak buang masa Let's go Being close to the entity may affect your movement Okay okay okay good tips good tips Oh dah start dah okay It is said that in the forest lived an evil so great that it twists the path of the lone traveller like a reeking black hole. Jauh aku yang kita bekerja sebagai pencuci. There is no knowing where the path has led you until you have passed the point of no return. Okay, the accident. Dia kata game ni performance dia tak apa-apa bagus kan? Ah, tak apalah kita try dulu. Aku pun tak sure aku akan main sampai habis ke tak. Objective find help. Alright. So kita just oh, kita just follow jalan ni lah. Alright, so far so good grafik macam grafik uh, apa PlayStation punya style. So kita akan tengok ke mana game ni akan bawa kita. Overall intro dia menarik lah kan. Macam biasalah aku akan ambil part-part yang aku rasa interesting lah. And Oh ni jalan mati ke? Oh okay ada jalan tepi. Selalunya macam tu lah. Ada laluan tepi kan. So kita follow je. boleh lalu ke? Kena block. Okay Kalau kena block Maybe ada benda kita berlalu sini Aku yang ke lalu belah sini Oh Bawah ni ada jalan lah Oh ah. jangan kenapa ada kereta ni Ini tempat pembunuhan ke apa ni Ada kemah Go Oh lari dia lock eh Okay Siapakah di sini di kemah ini ada torchlight, flashlight boleh ambil ke tak? Yap. Ah, uh, ada bateri ke? Oh tak. Allah nak baca ni. I woke up in my car having crashed into the road. I must heading home. Luckily I still had gear from last week with me. Climb back the road with my master. Something definitely wrong here. Damn right. Maybe I can resist to call one more night. Cool. Ada something wrong here. Use item. Oh, okay. Left click. Okay. Oh! Ya, ada monster. Apa lu? Kenapa tiba-tiba ada macam apa benda merah tu? Ini banyak tiang-tiang apa ni? Pokok yang telah dipotong. Ini batu. Wait, what? Dia apa benda siap? Okay, dia safe. Terowong? Terowong. Kita masuk. Kita tahu ada monster sebab tadi waktu awal dia bagi tahu kan. Dekat sini ada monster. So jangan duduk dekat. Alright, ini macam apa? Sistem peparitan. Oh. Ada benda berki ada benda berkelip. Ada orang ke? Mayat. Okey, aku dah tak boleh tak boleh naik dah. Apa tu? Kok makanan ini mayat siap. Bukan ini paip. Press CTRL. okay. Untuk crouch. Oh, boleh boleh crouch juga. Perlu ke? Okay, so kita dah ke safe. That's cool. Dia start-start dia kita accident and then kita sampai sini. And then kita sampai ke bar ni. Wait, what? Kita sampai ke arcade ni. Ini tempat masuk dia. Up. Oh. Dan kita crouch. Dia crouch dia tunggu baring eh. Okey, ada siapa-siapa kat sini? Hemos Hemos Arcade. Ada siapa-siapa kat, kat sini? Assalamualaikum. Arcade telah tinggal kat investigate di arcade. Wah, motor siap. Motor dah tak ada tayar tu. Nah, kita pergi belah kanan dulu sebab kanan lebih afdal. Kalau dah semua lock. Mana kuncinya? Oh. There we go. Kita telah... Oh. Sekejap. Dua. What? Oh. Kena guna kunci. Lupa. There we go. Alright. So ada satu lagi pintu hijau. Ni pintu merah. Aku... Oh. There we go. Ah, Kita nyalakan lampu. Ni siapa pula ni? Rose Hill. Eh? Macam pernah main game Rose Hill. Okey, kita perlukan lampu berwarna eh lampu pula. Kunci berwarna merah. Jangan risau guys, aku memang berpengalaman main game-game macam ni. Jadi aku tak ada masalah. Oh, jap. Uh, ah, pintu tadi sini. okay Eh. Tadi tak ada lagu. Play the janitor. Do not play. Level 1. Tanda soal. Wait, what? Wah ada hantu tu Okay eh, kanan lebih afdal Ada pintu biru Ni mesti nak lambangkan tempat ni ke apa Kubi Kunci Oh kunci kat bawah Oh Oh dia buka atas Oh bila kita cuci warna biru dia buka jalan atas Kunci Ha? Ini mesti ada apa-apa ni Hati-hati guys Itu buat apa? Cuci ke apa? Oh Ha? Turn the power back on Uh, exit Alright Oh oh Ada coin lah Uh-oh. Woi. Tu benda apa sia? Daripada tadi jadi benda yang sama weh. Tak aku sentiasa menjauhkan dirilah. Daripada benda tu sebab dia dah cakap weh. Jauhkan diri daripada benda tu. Tu oh, pantas, pantas, pantas, pantas. What the heck was that weh? benda cahaya alien ni investigate the whole CTRL oh tu dia okay. sekejap buka lah dulu lampu tak boleh alright uh, uh, menarik kat game ni uh. oh Okay Safe find a way out. Please insert three coin. Alamak. Oh, aku lupa coin lagi. Oh, dia memang kena main... Kena main benda ni ke? Apa? Oh, berbelit. Oh, kunci. Wait, what? Tu tu apa? Oh, kat luar. What? Mesin. Dia, tadi dia lalu. Ya, tadi dia lalu depan aku kan. Kira aku dalam bilik depan ni. Ya Allah. I see now. What the heck we? So aku dah oh dia hantar. Faham, aku faham. Aku faham. Aku dah faham sekarang. So benda ni janitor ni dalam game ni apa yang berlaku dekat real life? Oh oh. Twinky winky. So maknanya dia spawn daripada ujung sana tadi. Kita pergi belah, kita try pergi belah kiri dulu. Sebab belah kiri ni jalan mati. Ya belah kiri jalan mati Tapi kenapa dia macam suruh aku pergi sini Aku ni bab-bab imajinasi ni Okay ni Okay pintu merah Aku faham So Aku tahu ni ada belah kanan Dan ni jalan mati Uh ada tempat crouch Yap jalan mati Warehouse Okay So kita kena pergi belah kiri lah I believe Yap Belah kanan tak payah pergi Pergi belah kiri dulu Ada something Kita naik je Kita naik Boleh lah Menarik jugalah Dia macam dua dimension kan Oh sudah ah, Dia kelip-kelip aku tutup lampu ah. <laughs> Game ni aku tutup lampu dia macam Apa Aku tengah nak berkelip ni Pelik kan Apa lampu suluh berkelip Tapi bila kita off Dia masih berkelip lagi Okay, aku yakin dah buka pintu tu. Okay, go. Dan monster tu mesti jaga. Tak. Yes. Ah, apa lah, apa lah. Okay, okay, okay. Aku lupa jalan balik tu ke mana. Right, right, right. Biar, biar. Jangan tu, tu. Biar, biar. What the heck? Okay, cool. Udah lah. tu tu datang balik Terfang Kejap Okay senyap senyap Wuh Corrupted dua hantu ni Corrupted Blue driver okay Alright aku kena, aku kena tunggu dia patah balik Aku tak boleh aku tak boleh aku tak boleh Aku tahu kena buka tu Patah aku dia patah balik ya guys Dia patah balik kan Yup Okay eh, duduk bawah meja ni Bawah meja ni selamat Oh, dah buka lampu. Eh. Oh, dah. Ah. Huh. Oh, sepatutnya dia suspend tadi. Tapi tak apa, aku lagi bijak daripada hantu tu. Sorry lah. I'm a smart person. So, konsep dia simple je. Kau pergi dari... Why? Corrupted! Mudah-mudah. okey, mudah. Oh itu je Ah itu je jump scare dia Okay Kiri kanan aku tak tahu aku main pergi je Okay Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo Kau ni kau hajar Okay Timing guys timing Oh my god Okay dah safe Oh Right berat betul rasa dia punya, dia punya control Lepas tu simpang Sampak Up. Oh ni I see lah Dalam ni punya Ya ni benda corruption ni Datang apa siap Find a way out Kalau kena ni mampus Mampus aku lah kan Oh my god Aku duk cari Ini dah keluar balik tu Oh ada warna kuning Ni go Progress sok Apa benda tu weh? What the heck was that? Benda lah macam hacker-hacker tu. Oh, okay. Nanti dia lalu luar ni kot. Hai. Hai. Hai. Hai. Okay. Ah... Uh. Okey, kita selamat kita, tak? Kita selamat ke tak? memang Dia memang jaga Dah lah Dah lagi. Investigate the main hall Oh kita dropkan kunci dalam ni I see. I see now. I see now. Oh my god, this is genius, we. Right. So kunci merah, pulang kakak aku. There we go. So what now? Kita terlalu jauh ke kita terlalu dekat? Terlalu jauh slow and steady lalu jauh right jebaran pasang there you go torchlight aku okay print saja. pintu merah Apa maksud dia? Apa maksud dia? Ha? Okey, tempat ni berkarat. Okey, ni tempat yang sama. What the what? Jaja, jaja, sabar, sabar, sabar. I need a break. So aku aku kena drop kunci biru Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? I'm scared weh. Find a blue key to unlock the secret of the main hall. Find the blue key to unlock the secret of the main hall. Kau ada red key je weh. Eh. Jadi normal balik. Okay. This is a good time untuk aku end Aku dah record sejam So aku akan sambung lagi game ni Okay It's a fun game Kita just tak kena escape Puzzle tu memang agak uh, Tak lah pening Cuma sometimes tak berapa clear sangat So kita akan sambung nanti Kalau korang nak lagi aku sambung Mestilah aku akan sambung punya Tak payah minta lah Okay inilah dia Janitor Bleed Kalau korang suka dengan video ni Macam biasa korang like Comment Share Kalau Korang turn on notification, subscribe lagi bagus. Senang nak tahu bila next episode keluar. Menarik game ni. Tapi tak tahulah, kalau pening sangat, aku nak termuntah maybe aku tak main. Tapi for now aku rasa boleh lagi. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.